Hai saya Lydia uh, Hari ini uh, ah, saya nak buat colour Colour rambut uh, ash brown green uh, Memang customer regular dekat sini lah uh, Dah 2 tahun lebih Hi, this is my final look. Uh, memang sangat puas hati. Um, puas hati lah. <laughs> uh, dia punya staff pun sangat friendly so jangan risau. Uh, salon memang ada SOP. Hi Denny, thank you sebab buat rambut. Uh, sebagai 5 star.